पर आपने uh, कभी देखी थी वीडियोस या मालूम था उसके बारे में नहीं देखा था वेलकम फ्रेंड्स मैं doctor Jitu Mishra actor plus से आज uh, मेरे साथ वासु है वासु फर्स्ट टाइम आया है रिकमेंडेशन से आया था अपने ट्रेनर की राइट तो गगन ने इसको भेजा है और वासु कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो और क्यों मेरे पास में आए हो जल्दी से व्यूअर्स को बता दो sure I do strength training and I play lot of sports as well badminton football and I was facing a lot of issues with my back and lower back specifically so yeah yeah so बेसिकली हमने अभी इसका यही देखा है कि इसके बैक में स्पैजम है बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट इनफ uh, है कि uh, इसको दर्द देगा डिस्कम्फर्ट देगा और स्पेजम के बारे में वैसे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हैं बताना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को कि स्पेजम क्या करता है स्पेजम लैक्टिक एसिड के फॉर्म में जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो बॉडी में रिलीज होता है रिलीज होने के बाद जो भी मसल्स फटीक होती हैं एक्सेस यूज होती हैं वो स्किन के आसपास वो एक्यूमुलेट हो जाता है जब थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट होता है तो वो अपने आप से ड्रेन हो जाता है टाइम से लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बट अगर बहुत ज़्यादा फटीक हो जाए बहुत ज़्यादा स्पेजम आ जाए तो वो आपको पेन के फॉर्म में परेशान करता है spasm is a protective in nature वो स्पेज्म आपका नुकसान नहीं करता लेकिन चलने उठने बैठने में आपको दिक्कत देता है स्पेज्म प्रोटेक्टिव इन नेचर यानी कि उस पार्ट को स्टिफ करता है ताकि आप उसको जा, बहुत ज़्यादा यूज ना करें और मैं जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाता हूँ वीडियो को पूरा इन तक देखते रहिएगा आपके कोई भी क्वेरीज हों क्वेश्चन हों अगर आप जिम जाते हैं तो इन सब चीज़ों से आप हमेशा परेशान होते होंगे और मैं इनका सोल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप घर पे भी इन सब का ट्रीटमेंट कर सकते हैं या प्रिवेंशन कर सकते हैं वीडियो के एंड में कम हो Yeah, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पहले मैं इसकी अपर बैक को फील कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दिख रही है बट साथ में ही कुछ ना कुछ ये प्रोफेशनली काम करता है जो मुझे बताया कि आईटी से रिलेटेड काम करता है अच्छी चीज़ है कि इसकी बैक की जो एक्सरसाइज मसल से मैं इसको फील कर पा रहा हूँ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी कि ऐसा नहीं है कि ये वीक की कैटेगरी में आती है बट जैसे मैं बैक पे जाता हूँ आप सब भी देख सकते हैं कि ये जो मसल्स हैं राइट वासु ये क्योंकि एक्सेसिवली यूज होने के साथ साथ जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है लचीलापन कम हो जाता है स्पेशली लेफ्ट साइड में मैं देख सकता हूँ कि थोड़ा सा अनइवन प्रेशर की वजह से यही सारा एरिया है जो टाइट है और ये हल्का सा स्पैजम देख सकते हैं इस एरिया में ये स्पैजम यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया है लेफ्ट में है बट कंपेरेटिवली अगर मैं राइट uh, में है बट लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ लेफ्ट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर राइट right. राइट और मैं इसकी एडजस्टमेंट दिखाता हूँ easy breathe out breathe out लंबी सांस लेंगे लंबी सांस छोड़ेंगे नाइस और मैं इस पोजीशन में डोसल स्पाइन को इसलिए एडजस्ट करता हूँ ताकि मैं अपना बॉडी वेट यूज करके इसको खोल सकूँ कई बार ज़्यादातर टाइम जो हमने देखा है सबसे ज़्यादा जो स्टिफ पार्ट आता है वो डोसल स्पाइन होता है बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं साइड लाइन पोजिशन में क्यों नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत अच्छा मुझे एडजस्टमेंट फील नहीं होता और मेरे हाथ उतना प्रेशर बॉडी का नहीं दे पाते अब आप इधर टर्न करेंगे पोजीशन में नीचे वाला पैर सीधा नीचे वाला पैर सीधा इसको बैंक कर लेंगे विदाउट इसके बैक काफ़ी स्टेप है मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूँ मैं कोशिश और करूंगा यस फाइनली थोड़ी सी मूव की है और बहुत अच्छे से खुली है उस तरफ जाएंगे मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सरसाइज नहीं करता है स्ट्रेचिंग इसको पसंद नहीं है तो ये जहाँ पर मैं हाथ लगा रहा हूँ सिर्फ टाइटनेस ही फील हो रही है ये पार्ट इसका थोड़ा ज़्यादा टाइट है ये भी खुल गया है राइट अच्छा, हाँ। हाँ। ये ऐसा सीजन है एसी भी चलाओ तो भी मुश्किल नहीं चलाओ तब भी बहुत स्मूथली है going for it because of the benefits in one I guess जब जरूरत पड़ती है तभी इंसान आता है <laughs> तो अब मैं व्यूअर्स को बता दूं कि कैसे आप स्पेजम से बच सकते हो पहले तो एक चीज देखिए कि जब भी आप एक्सरसाइज करने जाते हो आप लेग्स करो तो बैक यूज होती है आप बैक करो तो बैक यूज होती है बाइसेप्स करो तो बैक यूज होती है आप जो भी वेट उठाते हो बैक पर कंटिन्यूसली प्रेशर आता है अगर आपने मंडे को बाइसेप्स किया है या चेस्ट किया है या लेग्स किया है तो सेकंड डे अगर आप दूसरा ऐसा पार्ट करते हो बहुत हैवी वाला एक्सरसाइज करते हो वेट उठाने वाला तो आपके बैक अगले तीन दिन के अंदर क्रैम्प अप या फटीक हो गई होगी तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिए कि एक दिन अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आप लेग्स यूज कर रहे हैं बैक यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप छोटा बॉडी पार्ट करें ताकि उस बैक को भी रेस्ट मिले सिवाय उस बॉडी पार्ट को और अगर ये चीज हम काफी हद तक फटीक को रोक सकते हैं लेकिन सपोज आपको एक्सरसाइज लेग की या बैक की या डेडलिफ्ट से ही हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट डे आप या उसी दिन आइसिंग करें घर पे और अगले दो दिन तक तीन दिन तक आइसिंग करते रहें दिन में दो से तीन बार आसपास कोई भी मैस्योर हो कोई भी आपकी मसाज कर सकता है तो आप ये तीन दिन अपने घर पे फॉलो कर लें नाइन्टी परसेंट चांसेस है कि आप इन दो चीज़ों से ही काफ़ी बेटर हो जाएंगे और रेस्ट का मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल बंद ना करें डिपेंडिंग की आपकी क्या कंडीशन है अगर आप लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हो अगले दो दिन तो लाइट एक्सरसाइज करके भी आप अपना टाइम एक्सरसाइज का निकाल सकते हो so Vasu whatever is your call you can tell well, I would uh, suggest everyone to come here at least once and experience the, I mean, everything that is involved over here. And uh, uh, I personally had an amazing time and uh, looking forward to coming more. and he's the first patient who came. Then he uh, realized that he has to go somewhere else. Yeah, and Yeah, then, yeah. Then, then he came back again. <laughs> yeah. But uh, I mean, it was really nice. The entire treatment over here, and the doctor himself. I mean, he explains everything very well and in depth, and uh, just <laughs> go for and it, we are guys. still learning. So Yeah, yeah, yeah. so we are under the process renovation. <laughs> <laughs> Yeah. Thanks for watching this video. Channel को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाएं. Thank you.